100 kilo. Ona görə mən barışmıram. Başqa nələr bahadır? Hər ərzaqlar çox bahadır, çox baha. Ona görə də barışmıram mən bu işlərə. Vallahi Allah and olsun. Heç aldığımız pul e, ödənmir də yəni. Siz bu dövlətdən milyardlar elə birinizin balalarınızın 1 milyardın başını bir gündə bağlayırlar başqa dövlətlərdə. Söhbət bundan gedir. Axı bu qədər xəyanət ola bilməz axı bu xalqa, bu dövlətə. Gedin bir-birinizi qırın da duelə çıxın. Xaçınızda xoşunuz gəlmir, bir-birinizin təpənizi atın. Eləyəməzsiniz ki. Nə qədər pislik var, bu millətin başında bunlar sınaqdan çıxarırlar. Əmək haqqı artsa da elə bahacılıq başalıb gedir. O ilə biz barışmırıq. Ona görə barışmırıq ki, heç nəyə yaxın durmaq olmur. Qəndin kilo 2 manat 50 qəpiyə olur. Şəxsən mən dünənləri 2 manat 50 qəpiyə aldım. Bəxti kəsibdir, birinin babası keçmişdə birinci katib olubdur. Birinin bacısı gözəldir, onun nazirin hansısa bir onunla dostdur, onun hesabına qoyubdur. Birinin xanımınla o dostdur. Yəni baxırıq da bu artıq görüşür, yer görüşən dağa nə bələdçi. Yaxşı, bunu görmürlər. Mənim pensiyam gəlir Rusiyadan. O zəhmətə görə pensiya alıram burdan. Amma mənimlə burada işləyən yoldaşlar 58-dən 55-ci illərdən işləyən veteranlar nə veteran pulu verirlər onlara. Nə də ki 250 manat bu pul alır. Bu yazıq xəstələndə bilmir ki bunu xəstəliyə də preparatlara versək, bilmir ki, bu dolansın bununla. Xeyr, heç dərəcədə, heç, heç. O əgər artıbsa elə o büdcəni ki artırıb 40 manat, 30 manat artırıb. Şəxsən pozmayırsansa mən bu gün bir söz deyim. Mən bu gün gedib pravamı dəyişmişəm. 41 manat həkimdən arayışa vermişəm. 31 manatda Meyrula zada vermişəm. Nədir? Urusum haqqı vermişəm. 41 manat balansiyada vermişəm. Bir dənə tibb arayışa Birdə zada. 15 manat deyildi bəs. Yox. Keçən il 30 manat idi, indi eləyiblər 41 manat. Bunun mənə xeyir olacaq. O cümlədən də ki, bu gün gələn malın üstünə 2 gündən sonra gəlir soruşur, mən bu neçəyədir? Deyirdi 25 qəpiksə, deyir ki 35 qəpikdir. 10 qəpik, 5 qəpik hər dəfə bura mal gələndə üstünə qoyur şirkət. Bu nə dərəcədə düzdür? Bununla nə etmək olar? Bunun gücüyə nə dax zad olacaq? Mənə xeyir olacaq bunun. Eşidirlər ki, pensiya hardasa sentyabrdan deyirdilər ki, qalxacaq. Hə. İndiyənə kimi qalxa-qalxa gedin, Allah şükür, sabahda oğlanlarsınız. Gedin, baxın, görün nə qədər qalxıb. O vaxtki qiymətə də baxın, indikinə baxın. Bunun bizim büdcəmizə, bizim aləmizə, bizim nəyimizə heç bir xeyri yoxdur. Mürəq qəstəcəyəm. Mən bu boyda balaca-balaca piçenini 3 manata, bir içində nə bilir 200 qramdır, 100 qramdır. Açan veriləcək. Almamısınız? Yox. O üçün gəlmişdim Bangaya, O da yoxdur. Hardan düzələcək? Ürək xəstəsiyəm, şəkər xəstəsiyəm. Ona məhpul vermirlər ki, xəstəliyimə görə. Ocağıma görə verirlər, başa dönün. Düzdür? Ya Allah satsın bu devlətin dadına. Xalqın bu dolanışla, bu qiymət artımından o artım, qalxım yəni, sərf eləmir. Bir sözlə. Minimum əmək haqqı qalxıb, ərza da qalxıb ərzaqla mina haqqında birləşdirirsiniz, əmələ gəlinir. Düzgündür. Yəni balanslaşma yoxdur. Xeyr, xeyr, yəni çox. Yəni Azərbaycanda ən az 1000 manat maaş olmalıdır ki, vətəndaşlar normal dolansın. Ərzaq da gün-gündən qalxır. Bu artıma xeyrəli suyunu artımlar mağazalarda baş verir hal-hazırda. Bir sənətlərdə hardakı ümumi özbaşınalıq var. Harda ki rüşvət var, korrupsiya var, e, orada e, həmişə millətin əzab, əziyyət çəkir və e, milləti düşünən yoxdur. Üçün heç bir şey. Onlar hamısı alverlə məşğuldur. Onlar hamısı üzr istəyirəm bağışda bir hissəsi narkotik məddələrlə məşğuldur, bir hissəsi İranın agentidir. Elə deyil. Mən dəfələrlə demişəm, bizim parlamentdə İranın işləyən deputatlarımız var. Azərbaycan hökumətinin içində İranla çox sıx təmasları olan insanlar var. Da rüşvətxor var, aparıb sırıyırlar. Harada avara var, millətin əleyhinə gedən insanlar var, aparırsınlar. Hökumətdə elə insanlar var ki, Aylin xanım, bilməyin ki, sizin o kabinetlərdəki elisi yerinizlə hər şey ölçülmür. Barometrdə ölçsün kabinetləriniz. Sizin o katibələrimizin duxu vurması ki, e, belə deyək də, bu Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması deyil. Onlarla eşrət içində, xaricdə, daxildə yaşamağımız eşrət üçün. Niyə dövlət, xalqın nifrət elədiyi adamlara bu gün aparıb orada medallar verdirirsiniz? Bir fikirləşirsiniz, siz nə işlər görürsünüz? Hə? Xəbəriniz yoxdur. Ona görə ki, qara o 500-lük minlik maşınlarla gedirsiniz evinizə, ya axşamki bir e, başqa bir xanım qızın yanına, ya xaricə qaçırsınız. Xəbəriniz yoxdur çöldə gedən söz, söz söhbətdən. Elə bir imkan olar, yoxladalar. Görək neçə milyardlar satqınlıqdan, neçə milyard... E, hamısının uşağı xaricdədir, hamısının 30 dənə kompromat var hərəsindən bağlı. Sizi inandırın, bir cərginin ailələri evlərində yoxdur çoxsu arvadlarından boşanıbdı ki, sabahsı günü bizim vara dövlət eləyəndə deyək ki, xanımımız desin ki, bu mənimkidir də, 50-50 bölünsün. Bunlar bu cür tərbiyənin yəsidirlər. İndi yenə təkrar edək. Bax, ay yoldaşlar, çıxın da bir dənə maska taxın, taxın çıxın bir e, küsələrə, bir e, parklara, bir xeyrə, şərə gedin də. O varlıların xeyrinə, şərinə yox. Gev orada özünüzü öldürməyin. O bir nazirin deyir, anası ölür. Hamı gev orada ləbbə edir. Bir salxım, məşrubatın ibadlarını, məşrubatın hamballarını oxuyanlar gətirib bu vəzifələrə hamısını sırayıblar. Elə qlobal məsələlər var ki, Aygün xanım, oraya elə adamlar qoyublar ki, onun o işdən xəbəri yoxdur. Vaxtilə həmin o sahəyə xəyanət edibdir. O sahənin bütün e, e, yerli, yehsi, bütün e, nəyi var hamısını yandırıblar, dağıdıblar. Gətirirlər, qoyurlar, adam belə baxır. Vulkanlar birdən-birə püskürür də. Biz bilmirdik ki, oradakı o zəlzələ. Gördük, birdən qalxdı. Bunlar bunu yetişdirirlər. Bu dərəcədə olmaz. Biz özünüzə özünüzü başınız işləmir. Pul başınızı piylənirsiniz, fetişləşibdir. Siz elə fikirləşirsiniz ki, axşama pulu hara qoyum. İndi bunlar Aygün xanım 10-luğu, 5-liyi, tək 1 manatı yığmırlar, aparıb yandırırlar. Bunlara verilən rüşvət aparıb yandırırlar həyətlərində yandırırlar. Onları qəbul eləmirlər. Sizin başınız fetişləşib. O qədər pul sizi başınızı piyləndiribdir ki, siz o bizim düşündüklərimizi düşünə bilmirsiniz. Şey, nədir bu Kamaz şoförü var. Şərr Rüspəndər. Deyir ki, biz elə binalar tikmişik ki, gedin zəlzələ olanda orada çay için. Ay sənin kül başına, sənin adını yaza bilmirsən, sən nə danışırsan? Sən nə danışırsan? Sən bilirsən kim nə qədər cinayət edibsən. Gör bu millətin ətər dolurlar. Çıxın görün hani nə hani, qədər vəsaiti götürdü, yoxa çıxartdı. Bəli. Heç kim də ona iş vermir. Deyir ki, bəs belə-belə kredit də almışam, nə vaxt olacaq? Yaxşı eləmişəm, qaytaracam. Belə yaxşı kreditdən saniyə vermirlər. O kreditdən o birisilərə niyə vermirlər? Yəni görün nə qədər azğınlaşmış qüvvələr var ki, bu dövlətə bütün variantlarla hamısı xəyanətlə məşğuldur. Bilmirəm, bunlar deyəndə deyirlər ki, nə xəyanət edir. Arkadaş, sən əgər bir dənə qəbuluna gələn insanın bir dənə məsələsini həll eləmirsənsə, bu insanlara ya kömək belə deyək də, qanunu kömək eləmirsənsə və yaxud da ki, məhkəmələrdə bu insanın nətər olur ki, bir toyuq uğrayana beş iliş verirlər. Yevlaqda deyəsən bu günlərdə eşitdim. Dedilər ki, bir dənə toyuq deyə də insan da gedib qonşusuna ac yemiş. Bir dənə qonşusundan toyuğu aparıb kəsib yeyib də, adam da indi ac yemiş. Deparib ona 4 il, 5 il iş verirlər. Nətər olur ki, 1 milyardının başını xaricdə bağlılar, buna heç bir şey eləmirlər. Qanun açsan, sən utanmırsan danışsan, gerçək ağsaqqal adamsan. Sən nə yarar? Sən bilirsən ki, sən heç olmasa ərzərini ver, get rahat öl də. Hə belə biabırçılıq olar. Özdə vəfatları da keçir, yaşları da keçir. Bunlar niyə göndərmirlər? Pensiya başqalarına biz pensiyamızı da almırıq. Vermiş də sizə vermiş hamısını. Hər şey sizindir. Hər şey verdik sizə. Amma bunun axırı var axı. Nəticəsi fikirləşirsiniz siz sonrasında olacaqdı bunu. Hə? Nə olacaq? Bir fikirləşirsiniz, hörmətli Ramiz müəllim. Orda burada da deyirsən, mənə adam göndərsən ki, mənim ünvanımı. Mən nə deyirəm? Səni söymürəm, səni ağır söz demirəm. Deyirəm, sən başdan ayağa bu günə qədər cinayətlə məşğulsan. Tutduğun nə qədər məhkəmələr bu günə salan sənsən. Başına sən durursan.